自転車に自動車用のホーン、まあ、クラクションを取り付けてみたので、山奥に来ております。電源は、鉛蓄電池。スイッチは押してオンになって、離すとオフになるタイプです。ホーン自体は、オートバイから取り外した2連のやつです。音自体はソニーの IC レコーダー使うんで、それなりの音で取れるはずです。 フィアムのエアホーンも鳴らしてみます。ホームセンターで1000円ぐらいで売られてる簡易的なエアーコンプレッサー。こいつでもってパーツクリーナーの空き容器を改造したエアタンクに圧縮風機を溜め、それでもって鳴らします。バルブはですね、極小のエアダスターに浮き輪用ノズルを取っつけたのを用意しました。 日を改めて今回は河川敷というか農道に来ておりますナビがつきました